Çekmiyorsun Çekiyor. Yeah. Bak bu, bunu Ma masada kırmayın. Türkçe anlatacağım. Türkçe. Ben bu cevizi şimdi kafamda kıracağım. Bir de İngilizcesini söyle. I am gonna <laughs> I am gonna uh, break this chestnut with my head. Yeah. <laughs> Önce Türkçe kır sonra İngilizce kır. <laughs> oh. Kameraya göster, kameraya göster. Wait, one minute. yeah, yeah, yeah. Çıkar içini ye bir de ye, ye. Allah, <laughs> ye ye oğlum ye. Tamam. I am going to eat this now. <laughs> <laughs>